Dobré ráno, přátelé, jsme zpět. Pokračujeme veršem 12. A no tak tedy, mý milovaní, tělo na nás nemá vůbec žádný nárok. A nemáme no žádnou další povinnost žít v poslušnosti jemu. Tento výrok se mi líbí. Připomeňme si, co znamená slovo tělo. Remember, lembre-se, I did a word study on the word flesh every single scripture in the New Testament. Studoval jsem každý výskyt tohoto slova v Novém zákoně. And here is what I found out. A zjistil jsem toto. The word is used interchangeably. It can mean a whole lot of things. Je používáno v různých obměnách a může znamenat spoustu věcí. And when Christians simply use it as describing our sinful nature, they are making a terrible mistake. Pokud jej křesťané používají pouze v souvislosti s naší hříšnou přirozeností, dělají velkou chybu. I tell you why. naši hříšnou přirozenost, ale může rovněž znamenat naši sobeckou přirozenost. To, že jsme zaměřeni sami na sebe. Podívejme se blíže na kontext. Jaký je kontext kapitoly Římanům 8? Kontextem je hříšná přirozenost. Hříšná přirozenost, která nad námi nemá mít moc. Ale mnohokrát tomu tak je, protože se jí poddáme. And the teaching of Paul is that on the cross your sinful nature has been crucified. Pavlovo učení ovšem zní, že tato hříšná přirozenost byla přibita na kříž. So look at verse 12. Podívejme se na verš 12. Let's replace the word flesh with sinful nature. Nahraďme slovo tělo výrazem hříšná přirozenost. then, beloved ones, this sinful nature has no claims on us at A tak tedy, moji milovaní, hříšná přirozenost na nás nemá vůbec žádný nárok. That's the truth. To je pravda. My však rádi přehazujeme odpovědnost na někoho jiného a myslíme si, že nad věcmi nemáme kontrolu. Jakmile no ale pochopíte, že ta pravda je jednoduchá, no no moje hříšná přirozenost na mě nemá nárok. To znamená, nikdo mě nemůže nutit k hříchu. Prostě nemůžete mě rozlobit a prostě nemůžete mě nutit k hříchu. But look, my zone, Ale podívejte, ani má hříšná přirozenost mě nemůže nutit k hříchu, no protože na mě nemá žádný nárok. Jak to tedy jako je? Když zřeším, musím za to převzít jako plnou odpovědnost. Protože jsem dopustil, aby se mě má říšná přirozenost zmocnila. Ale podívejme se, co se tam píše dále. No, nemáme žádnou další povinnost žít v poslušnosti této přirozenosti. K čemu ale dochází? Často zastáváme chybný názor, že nad svými pohnutkami nemáme žádnou moc a musíme je poslouchat. A že jsme oběťmi své vlastní hříšné přirozenosti. Biblickou pravdou ovšem je, You are not obliged to obey the sinful impulses. Že prostě nejste povinni poslouchat své hříšné pohnutky. You can choose to. Můžete se proto rozhodnout, ale žádnou takovou povinnost nemáte. Co se stane, až se tato pravda usídlí ve vašem srdci a bude založena na biblické pravdě? Až se budete cítit, že jste pokoušeni k říchu, což podle Bible nastane, no, tak si neříkejte, nesmím zřešit, nesmím zřešit. Protože tímto způsobem zřešíte vždy. A víte proč? Protože se soustředíte na hřích. Co by se stalo, kdybyste jenom uklidnili své srdce a řekli si, nejsem absolutně povinen to dělat. Nikdo mě k tomu nedonutí. Nikdo na mě nemá žádný nárok. Nemusím se rozhněvat. Nejsem no, povinen dělat to nebo tamto. Už nemám žádnou povinnost podřizovat se tělu. Když přijde pokušení a já se naučím no nezaměřit se na toto pokušení a na svůj boj s hříchem, ale namísto toho se dívat na kříž, a když se podívám na kříž, tak si představuji ve svém srdci, že přesně tam vzal Ježíš na sebe mou hříšnou přirozenost. No a ta už si v žádném případě nemůže na mě dělat žádný nárok a přinutit mě k hříchu. Nemusím se podřizovat jejím pohnutkám. A mohu odejít od jakéhokoliv pokušení pokud budeme opravdu upřímní, a myslím tím uh, upřímní z celého svého srdce, tak si přiznáme, že nikdy se nám to nechce udělat, protože to krátkodobé potěšení, které hřích přináší, je nám příjemné. Musíme být velmi upřímní. Častokrát si musíme říct, Pravdou je, že hluboko ve svém srdci bych to rád udělal. Rozhodl jsem se to udělat. A v takovém případě musíme převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. Pamatujte, Hříšná přirozenost nemá právo cokoliv od nás vyžadovat. Nemáš povinnost ji poslouchat. Byl jsi vysvobozen. A proto choď v tomto vítězství. Naslyšenou zase zítra.